Kasihku maafkan suara ini dengarkan Ku rasakan semua ini menjadi kenyataan Kekasihku Rasanya mungkin aku sedang Terhanyut dalam rasa cinta rindu dan kasih sayang Thank you. hanyut dalam rasa cinta Rindu dan kasih sayang Kekasihku maafkan suara ini dengarkan Ku rasakan semua ini Menjadi kenyataan Kekasihku Rasanya mungkin aku sedang Terhanyut dalam rasa cinta rindu dan kasih sayang Sudah dan terakhir dalam rasa cinta Rindu dan kasih sayang Kekasihku maafkan suaramu dengarkan Ku rasakan semua ini menjadi kenyataan Kekasihku Rasanya mungkin aku sedang terhanyut dalam rasa cinta rindu dan kasih sayang Sudah hanyut yang terakhir dalam rasa cinta Rindu dan kasih sayang Kekasihku maafkan suara ini dengarkan Ku rasakan semua ini menjadi kenyataan Kekasihku Rasanya mungkin aku sedang terhanyut dalam rasa cinta rindu dan kasih sayang Sudah Hanya dalam rasa cinta Rindu dan kasih sayang Kekasihku maafkan suara ini dengarkan Ku rasakan semua ini menjadi kenyataan Kekasihku Rasanya mungkin aku sedang terhanyut dalam rasa cinta rindu dan kasih sayang Sudah aku rasa Hanya dalam rasa cinta Rindu dan kasih sayang